Malaysia uh, Tapi sebelum tu saya nak minta maaf dulu atas kelewatan sebab flight delay hari ni Kita perjalanan balik tu uh, flight kita orang delay 3 jam Bukannya sengaja kami datang lambat pada petang ni lah So, um, Bismillahirrahmanirrahim Saya uh, dengan lapas bismillah saya nak berkongsi berita gembira dengan uh, Uh, rakan-rakan media khasnya dan kepada peminat-peminat kami di luar sana umumnya pada 13 hari bulan November keluarga saya telah menghantar rombongan untuk merisik dan seterusnya rombongan bertunang uh, ke rumah keluarga Fazura dan Alhamdulillah Perjalanan majlis Merisin dan bertunang itu telah Selamat Dijalankan Alhamdulillah Terima kasih kepada semua Kepada pembinaan kami Alhamdulillah Majlis pertunangan itu pun telah selamat uh, Diadakan Sebelum kami pergi umrah The reason kita tak nak berkongsi uh, tarikh 13 hari bulan sebab kami sepakat, keluarga kami sepakat untuk berkongsi uh, tarikh nama 13 November uh, pertunangan itu selepas kami balik daripada menunaikan ibadah umrah sebab kami itu adalah pembinaan keluarga kami dan juga kami uh, rasa memang kami nak fokus untuk ibadah umrah dan Alhamdulillah ibadah kami pun telah berjalan dengan lancar dan kami memang berniat untuk membuat pengumuman selepas kami balik dari Umrah dan hari ini adalah hari yang ah, tarikh yang sesuai hari yang sesuai untuk kami berkongsi uh, untuk majlis uh, pertunangan tu tapi waktu kami berada di sana ini memang kita memang tak ialah kita hanya mampu merancang Allah menentukan segalanya bila kami berada di Mekah dan Madinah macam-macam berita kami dengar spekulasi macam-macam cerita kronologi apa apa benda-benda yang kami rasa sepatutnya patut keluar daripada mulut kami dan patut keluar daripada keluarga kami sendiri mulut keluarga kami sendiri tapi telah keluar sebelum benda itu keluar daripada kami sendiri faham tak maksudnya kami nak berkongsi benda gembira itu tapi telah macam-macam cerita keluar sebelum kami tiba di Malaysia dan selain itu uh, Apa yang lagi ingin saya tekankan di sini Kami tidak menikah di Mekah Dan kami belum menikah dan memang tidak ada apa-apa perbincangan pasal reception ada ada berita yang kami dengar pasal hotel tentang penajaan itu semua belum ada lagi dan uh, kami sekarang ni kalau orang tanya apa apa apa yang kami tengah uh, rancang selepas ini adalah kami tengah merancang untuk melalui proses pernikahan seperti orang lain juga. Itu kami sedang uh, merancang untuk pergi ke khusus kahwin macam orang-orang lain juga. And, <laughs> kita walaupun kita artis kita tak skip eh benda tu. Kita mungkin kena juga pergi khusus kahwin macam orang lain. And then uh, lepas kursus kahwin kita ada uh, kursus per, apa proses permohonan kahwin dan seterusnya insyaAllah doa yang baik untuk kami uh, bernikah lah insyaAllah soon uh, tapi kat sini saya sekali lagi nak tekankan benda ni di atas permintaan keluarga kami juga kami minta sedikit ruang privacy untuk saya, Azura dan keluarga kami untuk diberi ruang privacy lah, some space untuk uh, kami adakan majlis pernikahan tu secara tertutup. Ini adalah permintaan daripada keluarga kami sendiri. Dan insya-Allah jangan risau, insya-Allah reception nanti memang kita akan ajak semua media kita akan bawa kita akan insyaallah kita akan dalam perancangan kita ada dua reception insyaallah untuk keluarga dan juga media dan satu lagi kita akan buat untuk peminat-peminat kami kat luar sana so itu sebagai tanda kami menghargai rakan-rakan media yang sentiasa mendoakan baik-baik kepada peminat-peminat kami yang sentiasa mendoakan baik-baik so kami akan buat reception dua dua kali iaitu untuk uh, keluarga dan rakan media semua dijumpa insyaAllah dan juga kepada peminat-peminat kami sendiri so senyap itu sahaja daripada saya kepada apa-apa Fazlul Fas kalau ada fas nak sambung sikit Maksudnya confirm dan sahih Belum ijab dan kabul Duduknya pun jauh sedikit ha. Fas silakan fas Kalau fas nak tambah sedikit Silakan um, saya rasa apa yang saya cakap sebelum ni pun Aina dah huraikan Cuma um, ada sedikit lagi saya nak tambah ya. Um, first of all, saya nak uh, ucapkan terima kasih kepada semua orang yang bijak okay. Saya sudah ada yang daripada uh, uh, surat atau akhbar bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris So, izinkan saya berbahas dalam uh, both languages um, Again, uh, juga terima kasih kerana uh, luangkan masa bersama kami dan maaf kami lewat hari ini disebabkan our flight was delayed for 3 hours um, The past 2 weeks have been very colourful eh? <coughs> <coughs> <coughs> saya nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang telah memilih untuk menunggu sehingga ke tarikh ini 23 hari bulan seperti yang kami janjikan tetapi saya juga ingin uh, menyatakan rasa sedikit kesal <coughs> kepada segelintir dari anda yang have gone a bit too far I think with your reporting going to someone's family home taking a picture and publishing it for the whole country to see I think is downright unethical an invasion of privacy and also disrespect to our family and our human rights. Saya juga percaya kita masih di Malaysia, kita bukan berada di negara luar and I believe kita masih ada adab, kita masih ada budaya dan kita juga masih ada rasa hormat di antara satu sama lain. Saya juga kesal dengan berita tidak benar dan pelbagai spekulasi yang anda tulis hampir setiap hari yang sekaligus telah mengelirukan peminat kami dan menimbulkan pelbagai fitnah sewaktu kami sedang berada di Tanah Suci ingin saya ingatkan bahawa keluarga kami ada hak untuk memilih privasi dan ia berhak dihormati. Bukan dicerobohi dan dipermainkan oleh segelintir pihak hanya kerana ingin menjadi sumber berita utama. With that being said, saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi setinggi terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir dan yang telah sabar menunggu bekerja sama baik dan memberi ruang kepada kami untuk menjalankan ibadah sehingga kami pulang hari ini. Pada saya bukan sahaja anda menunjukkan nilai etika kerja yang tinggi tetapi secara tidak langsung anda telah menunjukkan nilai persahabatan yang amat dihargai. Thank you to you and your respective editors for being absolutely amazing, for displaying respect and for your excellence in what it is dalam reporting. Saya dan Fatah sangat-sangat menghargai um, sokongan anda dan persahabatan anda truthfully memang kita saling memerlukan and I am deeply grateful sebab anda memang sangat ikhlas dan genuine for being happy for me dan juga Much much love to you. Assalamualaikum. Terima kasih Pas atas explanation yang jelas dan terang kita dah tahu sekali lagi saya remind kepada teman-teman media kita akan buka soalan secara terbuka di sini tapi kena ingat ya teman-teman Rina minta maaf sekali lagi kita tak ada one to one session lepas ni kita tak ada, tak ada photo shoot lepas ni ya yeah? nanti kita arrange lah dengan management sini management sini untuk create mungkin untuk uh, photo shoot atau interview sesi yang lain jadi kalau boleh kita fokuskan dengan spekulasi yang berlaku antara Fatah dan Fazura saja persoalannya jadi kita ambil satu soalan dahulu daripada teman media silakan kerana saya nak tak maklumkan kita tidak ada uang. Bu, silakan bu. Satu soalan, one question. Um, 13 hari bulan Majlis Penerangan 14 hari bulan adalah doa selamat Kepada keberangkatan kami ke Mekah Itu saja Soalan seterusnya, Tuan Bia. Silakan. Okey, silakan. Nama dia dan daripada mana? Okay. Hai. Kenapa mengambil masa yang agak lama untuk ah, ah, eh, ah, menafikan eh, Tak mengambil masa yang lama uh, Sebenarnya memang atas permintaan keluarga Memang kami seperti anda semua tahu Saya dan berada dalam industri agak lama dan seperti anda semua juga tahu keluarga saya sangat um, mementingkan privacy memang kami tidak suka publicize things especially benda-benda baik ni of course kami janji nak share of course kita nak share dengan orang lain dengan keluarga kami dan kami dan semua why we took our time is because kita memang nak fokus on ibadah kalau kita announce immediately we akan keluar paper for the next two weeks dan macam mana kita nak kita nak fokus pada ibadah kita memang kita plan nak nak uh, share the good news uh, balik mungkin tu trigger siapa kita balik ke tapi bila dah macam-macam pula spekulasi keluar pintu rumah-rumah nenek saya <laughs> which is not right I think you know tapi um, so we decided um, kita buat juga walaupun penat walaupun tak cukup tidur kami memang feel that um, kita kena rush untuk kita tahu sekarang it's not that obviously nak tu all time Lepas, uh, 13 hmm? hari bulan tu, uh, perjumpaan tu berlangsung di mana? Uh, di rumah kuasa saya Ah, Nisa dari Kota Harian. Okey, hai Nisa. Uh, nak tanya, uh, adakah pertunangan itu terkesa-kesa seperti spekulasi yang dicakap atau memang perancangannya dah dibuat lebih awal seperti itu lagi? Sebenarnya begitu, uh, bukan terkesa-kesa. Memang kita rancang dan memang kita rancang pun akan bagi tahu selepas itu. Semuanya dirancang bukannya tergesa-gesa. Perancangannya sejak bila tu? Pak. kata? Sekarang ni macam saya cakap tadi dalam proses kami dalam proses macam orang lain juga proses untuk uh, daftar minggu kahwin dan sebab proses kahwin kena ada registration ada competition yang kita kena buat few things yang kita kena buat and then uh, lepas dah settle dengan dengan jadual saya dan Fazura yang agak agak ketat semuanya saya jadual pun esok dah kena pergi <laughs> di Pantry Utara Fazura masa ni hari ni baru sampai ah, so kena jadual kami yang sangat ketat so saya sendiri ah, menyerahkan jadual dan perancangan uh, bila itu semua dekat pengurusan saya and of course benda tu dia akan bincang dengan saya dan keluarga saya dulu lah Okay, um, insyaAllah doakan yang baik-baik uh, I don't think it's going to be too long from now Ya, yeah, insyaAllah Okay, soalan saya terusnya, silakan jadi Jadi Konform ya Belum hijab dan kabul lagi Soalan saya terusnya teman media Silakan Kita ambil Ah, uh, hai. Hai. Didn't want to get married because you were thinking about your career and all yeah. that. I think something a lot of things has changed. I know. <laughs> This is when kita merancang, Allah hanya hanya Allah yang menentukan. Um, as everybody knows, uh, I've always been very independent. Dan memang uh, saya memang dikatakan seorang wanita yang degil. <laughs> And also memang uh, perkahwinan itu uh, pada saya amat jauh. Saya memang tak memikirkan nak kahwin sebab career has always been my number one priority. I think uh, my management rasa tahu uh, tapi dengan kuasa Allah mungkin selepas um, saya berpikir dengan kuasa uh, after so many months ni dan um, to go into details after you know dia pun uh, propose uh, apa kan saya macam thinking thinking thinking tapi bila the day when he propose memang saya terbuka hati dan terus saya uh, I saw my future in his eyes I guess <laughs> yeah Um, InsyaAllah resepsi tahun depan Tapi um, depan insyaAllah if everything goes well With the paperwork dan juga kita punya yeah. khusus yeah. InsyaAllah tak boleh Um, atas Sekejap eh, satu eh. kita ambil satu dulu daripada belakang yes, ya, Namanya daripada mana? Sekejap eh. ha. Okay, uh, saya Syakila Saya Syakila Hai Syakila right, uh, uh, agama uh, mengambil masa kurang 6 bulan. So uh, macam katakanlah kalau nak tak nak lama. So mungkin uh, Fatah dan Fadilah dah ada rancangan atau dah, dah, dah bertemu dengan kawan tu macam mana? Uh, so far itu diuruskan oleh pusat saya Pasal mungkin macam sikit Jadi diuruskan oleh Pasal uh, lima I think berkenaan dengan uh, kursus perkahwinan kita melalui proses undang-undang dan uh, proses pros, uh, fasa yang betul jadi uh, itu dalam proses lagi uh, insyaAllah kita cuba dapatkan tarikh secepat mungkin atas bantuan pihak-pihak berwajib dan kita memohon kerjasama juga dari semua orang supaya dapat memudahkanlah proses berkenaan untuk mereka berdua insyaAllah kita ambil satu soalan ah, silakan silakan Okay nak tanya, um, tadi ada mention beberapa kali uh, apa Fatah telah melamar Fadira. So nak tanya berapa kali sebenarnya dan bila exact date yang Fatah melamar Fadira Fadira tu yes? that's a bit too personal. Okay. uh, saya nak disclose exactly when, bila sebagainya. Okay, uh, just to make things clear, dia propose sekali je Lama tu Merisik tu ya. propose lah Dari segi adat Melayu ya. kan So sebelum tu of course Kita ada discuss pasal macam ni Pada aku ada tanya nak kami tak nak kami tak Macam tu Mintuk kan eh Kahwin tak nak kahwin tak kan, <laughs> <laughs> So saya of course masa tu You know being perempuan yang degil yang macam Oh tak nak career career career Saya pun tak sure Tapi bila of course bila dah Dah propose dan merisik semua uh, Untukkan nanti saya kepada seorang lelaki yang baik InsyaAllah Okey, kita ambil satu dua soalan lagi. Satu soalan lagi. Tigun, silakan Tigun. Kamu, Tigun Rodi Sen. So, pas hari ini adakah akan kalian sempat balik ke Tugur Rani atau bagaimana? Ooh. <laughs> InsyaAllah. Uh, saya baru balik ke Dubai. Saya tidur. Tapi ah, selepas ni, um, ya atau tidak itu uh, Iyalah, Allah yang baik baik uh, eh, Tapi apa yang boleh saya katakan Saya memang ada terikat dengan macam-macam projek lagi selepas ini Kita boleh tangani dan sebagai seorang pelakon pun anda semua tahu eh, Komitmen saya sebagai seorang pelakon bukan um, Seperti penyanyi, penyanyi ni boleh bawa macam-macam image eh, tak kisah tapi pelakon ni kita membawa karakter yang berbeza jadi uh, ianya sudah tentang tangan ni jadi saya belum memenuhinya so doa kaya baik-baik lah insyaAllah selepas Okay, kita ambil final question, last question, silakan Okay, perancang untuk pernikahan di Mekah tu uh, ter- terlintas uh, dan uh, kata Fas dan uh, tak nak uh, tak nak kata terlalu menonjol di Mekah tapi ada satu idea yang menunjukkan kemesraan misalnya sana kita mengelirukan penonton yang kata oh mungkin dah berkahwin sebab dalam idea tu nampak kemesraan dengan uh, Fas pun ada berkahwin semua dia komen tak? Hmm? tahu tak kewujudan idea tu? tidak ada pernikahan di Mekah dan macam saya cakapkan tadi saya dan Fazura pergi ke Mekah dan Madinah bersama dengan keluarga masing-masing. Setiap uh, pergerakan kami di Mekah dan Madinah bersama keluarga kami. Sida Mama Fas ataupun ibu ayah saya ke mana. Baiklah, untuk teman-teman media, terima kasih banyak-banyak Kita mula sampai maghrib Okey, sepatutnya kita tak ada photoshoot ni Tapi atas permintaan ya, atas permintaan Two shot saja one group di sini Ah, Fatah dengan Fazura Tapi boleh tak kita clearkan metaphor ini dulu Supaya dapat two shot yang cantik Itu sahaja Kita mohon boleh ambil dulu teman-teman media Ambil balik Boleh clear uh, Tim uh, ah, Kumbu Royal Culet Baik, telefon tolong ambil uh, Tolong ambil yang semula Sebentar ya, kata perempuan sebentar Boleh ambil dulu? Tam? Kalau nak tu shot macam kita lah kan? Pergi full shot. Ha. Okay. Ah, ha, meletup, meletup. Ah. Bunga, bunga. Ha. Lepas dulu, Sid. Okay. Hey, hey. Mana? L. L. Cepat, cepat. Ya, eh. Ya, ya. Kita bisa tiga. Ya, ya, ya. Okay, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan apa? Okay, kiri kanan Alright, sure Okay, kita ambil yang frontal dulu Ha, okay. Datang dengan fast dan center dulu. Semai yang belakang dulu. Semai yang smile senyap satu dulu. Ha. Depan dulu, depan dulu. Okey, sekejap, sekejap. Sabar, sabar. Kita ambil ke depan juga. Okey, ke depan juga. Okey. Betulkan sikit. Uh, tak apa, tak apa. Kita ada ruang ni. Okay. kita pandang depan dulu eh. Ha, atas dulu, ada depan dulu. Okay. Handphone, handphone turun, handphone. Ah, handphone turun dulu kejap. Okey, sabar belakang satu senyum. Okey, kata lah. dulu. Okey, sana dulu, sana dulu. Okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, belakang satu lagi. Okey, okey, okey, ah. okey, ah, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, Jangan sini sini. Black ya. Ah, black okay. ini senyum dia. Patah, okay. sini patah. Ah, okey, senyum. Okey. Sekejap nanti Sabar Cari Pak Langgen Sabar Sabar-sabar Okey kiri Okey kita nombor dulu lah Kita pandang yang sini pula Haa ah, sini lah Handphone turun Kejap Okey sekejap dulu, Sabar bro Okey yang belah kiri dapat eh Okey sekarang kita pergi alih ke sebelah kanan Ini area ni dulu Haa ah, pas dengan patah orang sini dulu Smart Senyum ah, sini tu, ah. はいオッケー頑張ったそのためラストとバイアねオッケーラストワンあブラッカンオッケーオッケーシガン Ah, sama-sama, ini kata dulu, ini kita sama-sama. Oke, kita belakang belakang belakang belakang sikit dan masuk ke dalam sikit yang belakang sekali satu ah, kamera ha dia position ah, okey tak apa okey ambil dulu yang position ni Baik. Come on. Kita bagi last tu kat belakang. Okey dah bang? Belakang satu. Satu lagi. Okey. Cukup. Cukup di last. Okey tuan. Eh sini lagi tuan ni kau. Ha. Eh sekali malam ke ni. makin pergi kita buat kau. Ah, okay, so, okay, number